Claudia! Am venit să te luăm cu noi! Niciodată! Decebal este fratele meu! Decebal nu mai este! Vino cu noi și vei fi regină! Nu! Claudia rămâne pe planurile noastre! Dar vei dormi alături de împăratul nostru Traian! Tot Imperiul Roman va fi la picioarele tău! porunca lui Traian. Mie nu-mi pasă de porunca împăratului vostru. Nu-i nu poți fi dat pe împăratul Romei. Ba pot și o să o fac. Stană. Stană de piatră. Ia-mă pe mine și pe... Mă fac și rămân aici. Mă fac și rămân aici. Mă fac și rămân